Olá pessoal, iniciamos hoje o 17º dia da jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. Depois de dias intensos na Holanda, chegamos é, de trem aqui em Bruxelas, depois de quatro horas de viagem. Acabamos de, de ter é, uma reunião, um briefing na verdade, né, sobre as agendas que nós vamos ter essa semana e estamos preparando também para gravar o nosso podcast da jornada. Você pode acessar em nosso, o nosso podcast pelas nossas redes sociais, acesse Mídia Índia, Mídia Ninja e a PIB, onde lá você confere toda a nossa jornada e a cobertura completa. Bom, é isso, gente. Amanhã nós iniciamos o nosso dia em uma reunião com o parlamento belga e além de outras é, reuniões que acontecerão durante esse período. É isso, gente. Esta é a nossa jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. Contamos com vocês.